23 forgiatori, di cui 21 provenienti da ogni parte d'Italia, e due a rappresentare la patria dei diritti dell'uomo, ovvero la Francia, si sono dati battaglia senza esclusione di colpi, regalandoci uno spettacolo davvero unico e pieno di colpi di scena. Se vorrete scoprire di più su come sia andata, seguendo le gesta di coloro che si sono susseguiti in diretta al tavolo streaming, in descrizione vi lascerò il link alla live, dove per ben 9 ore, più o meno, abbiamo seguito attentamente ogni strategia dei vari forgiatori che hanno concorso alla vittoria finale nella seconda giornata di torneo ospitata tra le mura a 16 bit dell'Arcade Food.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 Per l'occasione questo è stato il primissimo torneo dove la struttura del canale è stata impiegata attivamente per garantire alla community che guardava da casa una streaming di un livello piuttosto discreto, da migliorare ovviamente, ci sto lavorando su personalmente. E così, dopo una mattinata a commentare una Svizzera a quattro turni, formato Control the Triad, portata a casa da un David Papayanni in grande spolvero, per lui un 4-0 secco grazie ad un mazzo che si rivelerà la gran sorpresa del torneo, la pausa pranzo è arrivata e come sempre l'arcade ha saputo stupire con i suoi piatti che non lasciano mai insoddisfatti. Ryu, l'hamburger oramai che preferisco tra tutti e di seguito la sbriciolata, consigliatami direttamente dallo staff, hanno coccolato le mie arcontesche papille gustative, caricandomi per una seconda sessione di streaming pomeridiana. La top 8 ha visto invece un formato tripletta dove in finale abbiamo avuto lo stesso David confrontarsi con l'onnipresente Dammat. No, no, Arconte aspetta. No? Eh no, aspetta. Ah no? No, guarda, in semifinale Dammat è stato sconfitto da Giuseppe Traina. Traina, Giuseppe Traina? Sì. Grande rivelazione del torneo Giuseppe Traina. È vero, è vero. Grazie infinite Stefano. Figurati. Ah, Stefano, vieni un po'. Sì? Signori, Stefano del canale Black Orange. Passate sul loro canale per contenuti di grandissima qualità. Vi lascerò come sempre il link in descrizione. Tornando a noi. In un match che ha visto ben pochi spunti di reazione per Traina, che comunque ha svolto una finale davvero incredibile, il duo ha Bishop generale di sabbia rischiosa e la già menzionata sorpresa rappresentata dall'unico Kay Lock of Tramplain Depot, che ha chiuso la giornata con un secco 7-0, hanno permesso a Papayanni di aggiudicarsi il gradino più alto del podio, vincendo il main event Control the Triad tripletta. Il vincitore del side event Arconte No Limit, invece, è stato Ecoedo, che con il suo più che celebre Prastari ha dominato sui forgiatori avversari. Chiedo scusa per non averlo ripreso attivamente durante il ritiro del trofeo, ma sono stato piuttosto impegnato in live in quei momenti e devo ringraziarvi di cuore dato che siete stati molti a seguire la diretta e a farmi compagnia durante le 9 ore o più di streaming che potrete trovare qui sul canale. Come sempre siete stati dei magnifici compagni di viaggio. Mentre vincitore della classifica generale delle due giornate di torneo è colui che si è portato a casa l'ambitissimo premio rappresentato dalla plancia di gioco Mibrio con più di 4.000 giochi arcade al suo interno è stato Davide Giorgini, Date un occhio a quell'uomo perché da quando ha iniziato a fare sul serio ha dimostrato all'intera community italiana ed estera di saperci davvero fare e sono certo che si ritaglierà uno spazio proprio nel palcoscenico competitivo di alto livello del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Questo è stato solo un piccolo recap di domenica, dato che ho potuto presenziare solamente per una singola giornata di torneo. Ma nonostante ciò, ho notato che la community è forte e pronta a far ripartire il gioco al meglio, anche se da quel che ho visto non si parlerebbe di una ripartenza, ma bensì di un'attesa, dato che molti forgiatori in loco, me compreso, hanno più volte menzionato il sesto set di Keyforge durante le conversazioni. E ci sta, dato che da quando la Ghost ha ripreso in mano il progetto, le aspettative dei vari forgiatori di veder tornare il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo a calcare i tavoli dei centri ludici hanno ripreso vita e la voglia di creare chiavi durante il torneo mi ha mostrato quanto sia pronta l'intera community a sostenere il progetto ancora e ancora.